Всем привет, ребята! С вами Ариана Крачева и Катя. Это моя подруга, и сегодня у нас будет тег 50 фактов обо мне. Но при этом она не должна говорить три слова. Мое, мне, меня и все, что от этого слова. От Связано, меня. Да. да. Иначе и я если буду она получать... будет говорить, то я буду <laughs> пшикать ей в лицо водой теплой. Нет, не в лицо. Только не в лицо. На это мы но, посмотрим. Но это будет неожиданно. При этом, да, неожиданно. Я тут написала себе факты. 50 фактов, чтобы не забыть. <laughs> Да, они будут лежать у меня рядом, чтобы на всякий случай, если я вдруг что-то забуду. Ну что, а мы начинаем? Хочу перекраситься в красный цвет, чтобы вот здесь был только единственный пробор моих волос. Я мазохистка. Ой, ой. <laughs> Слегка попала. Ну просто вот, вот, вот тут сидит. А, я буду, наверное, их зачитывать, потому что... Это так сложно! Ты особенно не задумываешься, что это ну, нельзя говорить. Обожаю яблоки. Хочу улететь туда, где все время лето и море или океан. <laughs> Нет, хотя бы примерно Бали. Бали синие, мы танцуем под минимум. За всю мою жизнь у меня было пять телефонов, и почти что все я их потеряла. Просто вот. <laughs> Ты в лицо пшикнула. Ты, кстати, вот на одежду тоже можешь. Мне 13 лет. Да ладно. Что? Ты сказал мне? Ну, хотя как бы ты это переф... Арине 13 лет. Да. Справ... Ты что, так будешь лить на меня? <laughs> Закрой! Ты показал флакон какой? Сейчас я его закручу. Однажды, посмотрев видео Ссылочка, если что, в описании. Я очень сильно плакала и хотела уехать туда. Это было прям обидно. Что <laughs> такого сказала я? А, ой. Вроде. Вроде. Есть кот по имени Басик. Никогда не было собственной комнаты. Когда у тебя не было собственной комнаты. <laughs> И сейчас такая музыка. Люблю петь. Просто обожаю. Ага. <laughs> Просто обожаю петь. В моем инстаграме уже столько подписчиков. Кстати, подписывайтесь на меня в инстаграме, ссылочка в описании. <laughs> И на нее тоже. Где-то год, вроде в первом классе это было, я занималась танцами и гитарой. Что-то как будто джейскими пшикает. играю в Sims 4. Но где-то год я сейчас не буду играть в него, ибо потому что у нас стоит жесткий антивирус, который не будет позволять мне скачать дополнение на него. Я единственный ребенок в семье! Собираюсь поступать на переводчика с английского на русский и с русского на английский. А, я питаюсь очень странно, в смысле того, что я могу поесть <laughs> один раз в день, один раз в день, и мне будет нормально, а могу целыми днями жрать. В этом вся я. Ты сказала мне. <laughs> Раньше монтировала видео, видео, старые видео, вот ссылочки на них. Нажмите на подсказочку I и будет видео. Самое-самое мое первое видео. Раньше я монтировала их в приложении «Киномастер». Это мобильное приложение. И, в принципе, я хорошую работу там проделывала. И мне довольно-таки нравилось. Я ненавижу просто убираться дома. <clears throat> я для видео преобразовала <laughs> пространство. Я ж хороший человек. Вернулись. Продолжили. Да. Есть Продолжаем, точнее как мне сказать, и она решила, короче, сидеть рядом со мной. Вопрос, как она будет в меня стрелять. Я имею в виду за вот это все время. Тут такое произошло. На нас напали. Меня чуть не убили. Шок-контент! Название будет «Меня чуть не убили». Все по-любому будут смотреть. Да. Уважаю сарказм. Сарказм – это стиль жизни. Я не могу общаться с людьми, которые не понимают его. Живу в жопе мира. Она докажет. Она тоже здесь живет. Там или недалеко. Хамштер. Угу. Люблю смотреть сериальчики, особенно... Какой сериал? Сериал «Дневники вампира». Ни черта не понимаю в геометрии. Пью кофе с молоком и сахаром. Кофе One Love. Очень плохо рисую. В первом классе я делала самую странную вещь. Я грызла ручки, колпачки от них. Один раз в моей жизни я села не на тот автобус. 61. Люблю какао с зефирками. Обычно моя бодрость просыпается где-то под вечер или ночь. Хожу в школу с сумкой. Там она лежит. Я просто жутко не люблю что-то новое покупать, особенно когда есть у меня старые вещи. С моего окна видны потрясающие... В соседних квартирах у нас постоянно идет ремонт. И поэтому сейчас выдался момент, когда у нас не сверлят. Обожаю снимать в приложение лайк. Кстати, мой ID будет в описании. Подписывайся на меня. <clears throat> Мои ногти ужасно медленно растут. Нету парня. Да, я существую. Мой телефон Redmi 4A. А. Xiaomi Redmi 4A. А. Коля меня и мою подругу заставляют рисовать всякие плакаты. Я не очень-то люблю это дело. Не понимаю смысла в приложении Twitter, но я там есть, ссылочка тоже в описании. Обожаю фильмы ужасов. One Love. <laughs> Кстати, мы один ужасник до сих пор не досмотрели. У меня ж линзы. И это еще один факт. Я ношу линзы. Боюсь водить машину. Не люблю, когда мне мешают. Его было видно. Ребята, скриньте это вот. Скрины в мою группу скидывайте. Кстати, тоже ссылочка в описании. Хочу научиться петь. Я люблю петь, но не умею. Хочу научиться петь и спеть дуэтиком с Арианочкой Гранде. Буду уходить со школы после девятого класса. Ненавижу рыбу в любом ее виде, но при этом люблю рыбалку. У меня ужаснейший почерк. Эти факты я составляла где-то час. Факт. Я люблю кроликов это. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети, которые ссылочки будут в описании. И на мои тоже. Да. На ВК и Инстаграм. Угу. Ну, хотя в Твиттере я тоже есть, но там не надо. <laughs> да. А лучше не желать. <clears throat> ну, а с вами была Ариана Крыльчева и Екатерина. Всем пока-пока. Stay alert. I'm pushing till it hurts Oh no, look who's sorry Now they're answering to me Shout, scrub it, rub it, whip it, try it